ылдамдануунун күчтөн болгон көз карандылыгын кийинки тажрыйбада көргөзөлү жеңил дөңгөлөктөрү бар арабанын кыймылын карайлы арабага жип тараптан туруктуу күч таасир этүүдө аягына жүк бириктирилген сүрүлүү күчү өтө көп эмес экенин эске алалы арабанын кыймылын серпилүү күчү аныктайт илинген жүктү кое беребиз жана араба өткөн жолдун үзүндүгүн, убактысын жана серпилүү күчүн аныктайбыз формула боюнча ылдамданууну аныктайбыз ал 2L бөлүнгөн t квадратта жол 1 метрге барабар убакыт 4 секундага серпилүү күчү 1 ньютонга. Анда ылдамдануу 0 метр секунда квадратка барабар тажрыйбаны кайталайбыз эми эки денени илебиз дал ушул формула боюнча ылдамданууну табабыз серпилүү күчү беш ньютон болгондо анын ылдамдануусу нол бүтүн ондон беш метр секунда квадрат күчтөрдү жана ылдамданууну салыштырууда жыйынтык чыгаралы денеге таасир эткен күч канчалык чоң болсо ошончолук ылдамдануусу да чоң ылдамдануу денеге таасир эткен күчкө түз пропорциялаш